培训内容里面有没有说包含着一些营销方面的，就是推广这些所有我都会跟你说的。营销方面其实有，但是我营销的方式跟别人不一样。我讲的营销实际是把课教好，但是大家大多数人是不理解什么叫把课教好，因为你把课教好，你的装备就卖出去了。那怎么去把装备卖出去？大家可能认为这是一个营销，它营销的目的是卖装备吗？它的营销不是为了卖装备，而是让你的课程能上下去，因为它没有这个装备你是上不了这个课的。那课程上好了之后，你的目的是什么？你其实不用讨论有什么目的，因 因为你上好的情况下，你正常去运营，他们就会给你拉新。实际这个逻辑是很通的。所以最核心的问题是怎么把课上好，这是最大的营销。在课程里面教课的过程中，去输出一些观念，这些实际来讲是正确的观念，同时它又是一种营销，让你提升业绩。等于这些不是说我们损害他的利益，让他多花钱而已，或者让他花没必要的钱。 实际是一个正向的营销，但是跟大家所谓的营销就是明明他没有必要做这个花钱买这个，我们非让他买，这是不一样的。所以你问有没有营销？如果营销是正面的，我们是有营销的；如果是硬要他做错的训练，然后还要再续课，这种营销我们是不存在的。